Hoy 22 de junio te mostraré cómo ha avanzado la reactivación turística en Playa del Carmen. El día de hoy visitaremos tres playas públicas y la Quinta Avenida. Les comento que el clima está muy caluroso y se siente mucha humedad en el ambiente. Empezamos por la avenida Constituyentes y nos vamos directamente hasta el muelle. Hoy nos encontramos con algo muy triste, el panorama de las playas es muy diferente al de la semana pasada. Probablemente las corrientes han cambiado, pero amanecimos con mucho sargazo. Dicen algunos expertos que se debe al cambio climático. Lo que se hace es limpiar todo este sargazo todos los días hasta poderlo controlar. Se recoge dentro del mar y en las playas. Tomamos rápidamente la ciclovía de la calle 10 y nos vamos directo a la playa de la calle 8. Aquí también hay grandes concentraciones de sargazo. El color turquesa del mar continúa pero mar adentro. En las orillas el color es café. Ahora recorremos la Quinta Avenida. Cada día están abriendo más negocios. Por ahora no se tiene permitido abrir bares, centros nocturnos o cervecerías. Finalmente llegamos a la playa de la calle 38, llamada Playa shangri Aún no hay acceso. Aquí también se ha acumulado sargazo, pero a simple vista se ve menos que en la playa de la Constituyentes. Recuerden que ya estamos en la tercera semana de la reapertura de Playa del Carmen, después de más de dos meses de contingencia. Espera la próxima semana un nuevo video con la actualización de las playas en este paraíso. Tengo confianza que habrá menos sargazo. Si te fue de utilidad este video, por favor apóyame con un like. Suscríbete si te interesa recibir más información sobre la reactivación de Playa del Carmen. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.